barkatu eragozpenak, ea argia lehen bailen itzultzen den, saioarekin jarraitzeko. Oraingoan hiltzailea ez da maiordomoa izan. Etorri, paia eta egaina. Zoazte jende artera eta ea argitzen diguzuen ilunpean gertatu dena. Hau da gure ikerketa jarri dezagun arreta, baina hasi baino lehen gauzak argitu hemen, Sherlock Holmes ni izango naiz, zuibili aurpegia alaiz ta guatzon doktorea, izateko orea, emango dizut ta adoz bengaba, goazen bengoz, eta hasi ikertzen, Jendea harrapatzen, nor da hemen lehenago norbait ikusitanago, esan ezazu harin guzti argitu dadin. Honek ez du ezer esan nahi egin behar diogu bai, interrogatoriora, igual eraman oba, tan galdetuko diogu, iru edo talabordu, benga etorri nirekin. <laughs> Guazen bai harinen fin, segi ezaztu andoni, nire etzail gehioko meni, gero etorriko naiz, oso arpegi alaiz, bueno, bueno, gero arte, segi hor nitaz da parte. Detektibean sasoia, hause da tipo ligoia, ez digu ezer argitu, tamanitak egin ditu, eta ni bakar magarrik, badet norbaiten beharrik hiltzaile nor ote da ikusteko aukera gizon zintzo aukeba auguru soia da eta ez hiltzailea atleta ni bezalako kopeta begiratu besterantza eta balut esperantza zuzera susmagarri hilea duzu gorri, ta arpegiare bai, orain txe urduriai, ipini zera senyora, ta hola ez goa senyora, baina zure etzera izan, xabit paiak eindun gizan, nahi aldezu etorri, ez zaite jarri larri, alde ontara begira, susmagarri geio tira, hemen dagoen rubia, ez aipatzea hobia, hasi dago tardarka, susmagarria zen marka, ai oiua entzun da, altzabiltza entxunga, atxilotoko zaitut, sospetxe batzuren truk, Espainian egiten da, eta garzonen lehen da, alperrikan ez dugu oroitua gaudegu, bueno tira, gorasio, hemen dago inazio. Aiztu andoni hau ez da nik katxeatu dut neska, ta egin dut gogo eta ui parkatu brageta ez bera ez ez da izan, zine gina didan gizan ez dula ezer egin, ta kontatu du harin, beraz segitu dezagun badago amaika hemen gaur aztertzeko, edo ta ikusteko adibidez lerrontan ze ikusten du nik bat lotan aez serio dago ba orduan akabo igual hemen gertatu da lehen entzun den oiura etzinen altzatuko tan eskasa palduko ze klaro gizon handia oso handia alegia harri jasotzailea talako alea eta neska salbalduta, oiua ondo batuta bota behar kanpora. Bueno, igual izango da, baina ez dute aurpegirik, jarraitu dute bizirik, hortaz ez daude hilda, benga segi begira. Sherlock Holmes, Sherlock Holmes, zu isiltzen ez da errex baina ez zaude ohituta aldrebez daukazun lupa, guruak behar du gora, zerbaitin beharko da, alde honta etorri nadin, peskizabaren batzuk egin, hemen dagoen txaketa, argatik zila beteta, propilo jarri aldezu, beldurturik anzaudezu, kenduko det hemendik, guarda sola oraindik. Ta senarran jertzea ere hemen jartzea Ligatzen ez dago xangur Zaiatu nahiz baina agur Egin den daiko alanan ere bihotzeko dama Etor nadin alde onta Benga Xavier, pelota Bai, bai, bana torrona bikoteona, Hau da torpresos jantzita Jabado gaizkile pinta edo preso hartzeko eta eramateko tau errudun da seguru ilargia lapurtu du hau delitu handia eta aurrean argia baina errudun ez dira joe guatzon ze movida ta norgendu norduan ez inguruan nortzegon hemen lehenago inorrez inorrez bakarrik nago joetia margia Egin egintzazu mafia, urrengoan gonbidatu lagun bat, eskutik hartu eta ekarri ona, gero egin gizona, gero euki zeme alabak, pasatu egun tagabak, eta erretiratu, hause da jubilatu, eta ondoren bueno, bueno, hortik aurrera fenomeno, segi ezazula zai, ez dizut kontatu nahi, baina beti bada berdina, egin daigun alegina, orduan zer pasatu da, zertzen lengo jugura. Ni neu enaiz aklaratzen, oiua lasgarria zen, oiua gendun ozena, ta eginduna orain zena. Kulpablerik ba aldo aldago, ez deta urkitzen hemen dago kamara, krabatu dezu ara, zein izan da, zein izan da, egile garbi esan da ez aldezu grabatu, bada nahiko pekatu, gaur egunean den dena, kamarak hartzen duena, eta une importantena, iesi joan zaiena. Egon zaitean andoni, begira baina ni badago hemen ezkutuan, berez beharrezten lekuan, zer gautik zaudezu hor, hain isilik da jator, ez etorri behar duzu, interrogatzeko aizu, etorri ando ona hause dugu gizona, ez eri hortze erdian, eta galderak agian, zehari zinen egiten, Zarri ez baita jakiten Jarriko dioz fokua Hau ez baitegu tontua Fokua jarrita gero Isiltzerik ez espero Baina izu fenomeno Orduan zu poli bueno eta nahi berriz polimalo, eta bera txori malo, zer izinen egiten, benga esan aztak irten, ez bai duzu alde gingo, eta ez dugu jakingo, ez badiguzu ezaten. Ez tezu ez zer esanik, talagunduko dizut nik, nere lagun salvajea, polizian pelajea, baina nien aiz berdina, baizik tipo atsegina, relajatu altzera, orain txedut aukera, zer gertatu zaigu hemen ia aklaratutzen den, ez ez eta ez ez redio, beste gauzarik ez dio, hemen dikan banoa, hau ez dugu sanoa. Baina, beltzez du jantzia eta hiltzeko antzia iguale jarriko zuen, pentsa ezazuaren, joe guatzon ez aldegin, edo ez joan utzi niri lehenago, ni jefe gindanago, hortaz nordugu dugu errudun, ea aurkitu dezakegun, hemendik orain andoni eta xabi, errudun ez diren hau da hemen gonenak, eskuak gora jaso, mesedez mantxo mantxo, errudun ez pasarete, benga ulertu daiteke, eskuak altzarin, kontu argitu dadin, eta erruduna arren, gelditu horrela pozarren. Eta beste agora, ez inora, ta orain nazi txaloka, eskua, eskuan kontra, eta segi dezagun, Andoni arren zardun. Erritmo hau da polita badauka ederran pinta hiltzailerik etzen baina bai paia eta bai egaina hemen gora eta bera sospetxoso tankera gehienek zen eukaten bukalaren norketen Azkartxio, azkartxio, besterik ez dezio, topera egitea, aipuliko maitea, horrein zaila